हमारे लिए ये जानना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर हमारे आई अधिकारी यानी आई के लिए जिन अधिकारियों का सिलेक्शन होता है वे इतना वेतन पाते हैं जी हाँ आई अधिकारियों को देश का नया राजा कहा गया है ऐसा कहा जाता है कि कलेक्टर को उस जिले का राजा माना जाता है उसके आदेश ही सर्वोपरि होते हैं यही वजह है कि कलेक्टर बनने के लिए अधिकारियों में होड़ मची रहती है यदि किसी को कलेक्टर पद से हटाया जाता है और कहीं विभाग में भेज दिया जाता है तो उसे पदोन्नति की बजाय यह माना जाता है कि उसकी अवनति हुई है हमारे लिए यह भी जानना दिलचस्प होगा कि आखिर इन अधिकारियों को कितना पैसा मिलता है जब अधिकारी का चयन होता है आईएएस अधिकारी का तो एसडीएम के रूप में उसे मिलते हैं पचास हजार से लेकर डेढ़ लाख रुपए तक और लगभग तेईस हजार रुपये उसे अतिरिक्त भत्ते के रूप में मिलते हैं जब कलेक्टर के रूप में उसका चयन होता है तो उसे सैलरी मिलती एक लाख से लेकर डेढ़ लाख रुपए के बीच में और उसे जो भत्ता मिलता है वो लगभग तीस हजार रुपये होता है जब किसी विभाग विशेष का सचिव बनता है अधिकारी तो उसकी सैलरी सवा लाख से लेकर दो लाख रुपए तक हो जाती है और इसके बाद अधिकारी यदि प्रमुख सचिव बनता है तो उसे ढाई लाख रुपए तक वेतन प्राप्त होता है और भत्ते के रूप में चालीस हजार रुपये इसी तरह मुख्य सचिव के रूप में अगर अधिकारी काम करता है तो उसकी सैलरी होती है ढाई लाख रुपए और उसे लगभग पचास हजार रुपये भत्ते के रूप में मिलते हैं तो ये है सातवें वेतन आयोग के बाद जो अधिकारियों को फायदा मिलता है लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो आई अधिकारी ईमानदार रहते हैं वे तो पूरी तरह से वेतन पर निर्भर रहते हैं लेकिन कई अधिकारी ऐसे भी होते हैं जो लाखों करोड़ों